Sziasztok! Szeretném nektek megmutatni a Prenolepis nitens, vagyis hamis mézesbödön hangya kolóniámat. Ez a két királynő együtt alapított bolyt, mivel ez a faj poligén, vagyis több királynős. Egy másfél hónap alatt kikeltek az első dolgozói. Ezek még egészen picikék, illetve nem is mindegyik nyerte el a végső színét. Itt láthatjátok fönt ezt a kis ö, szürkés, sárgás, fehéres színűt. Ő még valószínűleg egészen kelés. Ilyenkor még nem is olyan aktívak, raktam ide nekik egy kis mézet, de valószínű nem fognak egyből rámenni. Most még csak ébredeznek, próbálgatják, valószínű majd egy-két nap múlva már jobban szaladgálnak, jobban életre kelnek. A két királynő az viszont egészen aktív, ennek a fajnak egyébként az a jellegzetessége, hogy a maguk a dolgozók egy része tovább fog fejlődni, és ilyen úgynevezett hamis mézes bödön dolgozó lesz belőle, így megduzzad a potrohuk, és tápanyagtartalékot halmoznak fel benne. Ezek a dolgozók utána nem fognak már kijárni gyűjtögetni a külvilágba, hanem bent maradnak és segítenek az utódok nevelésébe. Ezek a dolgozók kvázi királynőként működnek, hiszen a tartalékaikból tudják táplálni a petéket. Ennek is köszönhető az, hogy a faj egyet száma bolyón belül akár a tízezer dolgozót is elérheti.